जब मंजिल ही भयंकर चुन ली तो रास्ते आसान के बारे में क्या सोचना कि जब कि जब मंजिल ही हमने खतरनाक चुन ली तो रास्ते आसान के बारे में क्या सोचना और जो अपना है ही नहीं उस इंसान के बारे में क्या सोचना